Jack's PBS Kids Club would like to wish a very happy birthday to the following club members. cumpleaños a ti. ¡Feliz cumpleaños, amigo! ¡Happy birthday, cha cha cha! ¡Feliz cumpleaños, amigo! ¡Cha cha cha! cha ¡Feliz cumpleaños! birthday.